السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم الراقي حسن المغربي دائما ولله الحمد في صحن الطواف قم بامره الحمد لله نطوف الله الحرام آه، اردت ان اقول انه ما دعوت الله عز وجل قط في بيت الله الحرام ما دعوت الله عز وجل عند الكعبه الا واستجاب لي ولله الحمد اي دعاء دعوت الله عز وجل وكان بعد الادعيه وبعد الطلبات يعني مستحيل على البشر ومستحيل على ان تحقق لكن الله عز وجل استجاب لي ولله الحمد كل ما طلبت منه وكل ما رجوت الله عز وجل استجاب لي ولله الحمد أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو تحفيز للإخوة والأخوات من أجل القيام بعمرة قريبة إن شاء الله من أراد أن يستجيب الله عز وجل له فليخلص النية وأن يرجو الله عز وجل آه، وأن يتحرى الحلال وأن آه، يتحرى أن يأتي في أقرب وقت ممكن لكي يبكي على الله عز وجل يبكي لله عز وجل في بيت الله الحرام ويرجو الله عز وجل ويطلب ويلح بالدعاء ويقينا أن الله عز وجل سيستجيب له يستجيب له ويستجيب لها استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أحبكم في الله أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الفيديو خالصا لوجهه الكريم أحبكم في الله استودعتكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته